es vairs negribu. Es gribu, bet es vairs necenšos. Man vairs nav vēlmes censties. Kaut kas manī ir atslēdzis šo vēlmi. Varbūt tā viena daļa manis, kas atbild par pašsaglabāšanos un veselā saprāta veselību. Varbūt tā izdarīja loģisko secinājumu pēc vairākiem mēģinājumiem, neveiksmīgiem, ka šī aktivitāte ir pārāk destruktīva priekš manis. Tā nenes rezultātu. Tā tikai tracina manu prātu. Vai nebūtu stulbi, vai pat ārprātīgi visu laiku darīt vienu un to pašu, sagaidot citu rezultātu. Bet es tā nevēlējos. Man liekas, Tas ir skumji redzēt, kā daļa manis pazūd, padodās, pirms sasniedzu savu mērķi. Kā lai es tagad to sasniedzu? Tici man, es to vēlos. Es tikai laikam nevēlos iet tam procesam cauri atkal, lai tiktu līdz tam. es negribu piedzīvot kārtējo izgāšanos. Varētu kā pirmajā reizē. To es vēl labu laiku pavilku. Tas bija jauki. Bet tad bija citi apstākļi. Tā bija laimīga sagadīšanās. Un kad tas beidzās, neko mazāk es nevēlējos. Varbūt tāpēc es biju tik izvēlīgs. Un varbūt tāpēc katra izgāšanās bija tik sāpīga. Kaut gan tas brīdis, kad es uzstādīju sev mazāku mērķi un vairs nebiju tik izvēlīgs savos nosacījumos, tā izgāšanās man sāpēja vairāk. Tik nožēlojami tas šķita, atvieglojot savas vēlmes, savus uzskatus, pazemojoties savā priekšā. Es tāpat izgāzos. Ļaunākais šajā visā ir tas, ka no tām neveiksmēm es neko neiemācījos. Neko, kas man palīdzētu nākošajā mēģinājumā. Tāpēc laikam manī pazuda šī vēlme jo manā dzīvē progresam ir liela nozīme. Un bez tā kāda jēga. Es laikam nekad vairs to nemēģināšu. Atceries, ka tu man to stāstīji. Ne nu, tagad. Es negribu par to domāt. Jā, piedod. Es atnākšu kādu citu reizi, kad tev nebūs tik žēl sevis, kā piemēram, nekad. Nu, labi, jā, atceros. Un kur tu atkal esi iekūlies? Ko tu izdarīji? To pašu. To pašu, ko teici, ka vairs nekad nedarīsi tā vienkārši sagadījās. Tu tik saproti, kas notiek. Tu tik zināji, kā tas beigsies. Gribējās ticēt citādāk. Un kuram no tā tagad ir labāk? Tu vēl neesi jūtis. Es neesmu jūtis. Tu tak zini mani. Es esmu mierīgs cilvēks bet tu man vari pateikt, kāpēc viņas tā dara? Es tak neesmu slikts cilvēks. Tu domā? Es tak neesmu ļauns, rupšs vai baigi iedomīgs. Tu domā? Es teicu baigi. Un es tak neizdaru neko tādu, kas sabojāt viņam garu stāvokli. Tu domā? Jā, es tā domāju. Neko citu jau es nevaru, kā tikai domāt. Viņas jau neko nesaka. Tikai aiziet no manas dzīves. Neko nepasakot. Un tad Es palieku viens ar savām domām, jūdzoties nost, mēģinot saprast, kas vainas. Es jau kaut ko izdomājis. Tu domāji, ja es būtu. Es joprojām te jūgtos nost. Es esmu izspriedis to, ka vaina noteikti nav manā izskatā. Jo vienam draudzene, kurai patīk būt atklātai un patiesai, man pateica, ka, ja es viņai bārā pienāktu klāt, viņa mani uzreiz nepasūtītu dirst. Jā, situācija, kurā tu nekad neesi bijis un nebūsi. Tu uzmanīgi ar tiem nekad. Ja nu gadījumā es kādreiz kļūstu tik izmisis, ka sāku dzert un iet uz bāriem, un kaut kur pēkšņi iegūstu drosmi uzsākt ar kādu sarunu Ko vēl tu esi izspriedis? Tas, ka mūsu tikšanās vienmēr beidzas patīkamā noskaņā ar apskāvienu, pret ko viņas nepretojas. Izklausās ļoti labi. Aizveries, kas liecina par to, ka tikšanās pati par sevi diezgan labi izdevās. jeb es neizdarīju neko tādu, kas izraisītu viņās baigo nepatiku pret mani. Man liekas. Ko vēl? Fakts, ka tie ir tikai pirmie randiņi un līdz intimitātei vēl tālu, nozīmē to, ka fakts ka es nenormāli ātri beidzu. Viņas vēl nespēja aizbiedēt. Tev noteikti vajadzēja kaut kur šo joku iebāzt. Kā tad bez pašnicinošiem jociņiem? Viens veids, kā tikt galā ar šo. Ir kādi secinājumi? Pie vainas visticamāk ir mana personība kaut kas tajā, ko varbūt es pat neapzinos. Varbūt tas ir tas, ka esmu garlaicīgs viņām. Un es nenoliedzu, ka es esmu garlaicīgs. Mana dzīve man šķiet interesanta, bet es neredzu neko tajā tādu, kas interesētu citiem. bet tādēļ jau es netaisos mainīt savu dzīvi, sākt darīt lietas, kas interesē citiem, bet man nē. Negribu izlikties. Varbūt tas ir tas, ka es nemāku runāt par jebko un neko iepazīšanās sarunas tās jau neskat tēmas, kas mani patiesi interesētu. Tādas, kas vairāk un precīzāk atklātu otru personu. Līdz tam es netieku. Bet saka man, kas tas ir pa laiku, kurā es šādi jūtos. Tā ir tagadne, pagātne un nākotne. Ja vienkārši šo ciklu nelauzīs neviens vien cilvēks. Jā, ja kāds būtu atklāts ar mani un pateiktu man, kas vainas. Varbūt tas var būt tu. Lūdzu, Pasaki man, kas man vainas. Godīgi. Es vienkārši gribu zināt.